Sempre me fascinou essa ideia. De que as cartas de suicidas não podem ser divulgadas porque elas aumentam o número de suicídios. Existe mesmo um homem que se joga da ponte dentro de cada um de nós? Eu acho que encontrei o meu quando era criança. Sempre houve uma ponte na minha cabeça, porque eu sempre olhei a vida com os olhos como uma cena de um filme triste, uma busca constante por dramas. Não, não, não. Isso é o que falaria. Isso é o que falariam de mim. Não é de não sou. Isso é o que falaria de mim. Mas não é de é não é sou. Existe uma saída rápida para o Jesus. Por que tem tão serotônio alguém que deixa de viver? Era assim que ele dizia. Existe mesmo um homem desesperado para deixar de sofrer dentro de cada um de nós? Esse homem não falou comigo. Não como eu esperava que alguém falasse. Era uma conversa diferente, um olhar, e eu entendi quem ele era. O homem que pularia comigo da ponte.